大家好，我是学长，欢迎回到硬派九十秒第二集。上一集呢，我们跟大家聊了咖啡豆能不能放进冰箱这样的议题哈。那我们今天跟大家聊一聊咖啡豆的来源，就是一般我们所常常听到的庄园这样的意思。好，今天影片九十秒正式开始。那大家可能或多或少只是在各大咖啡馆咖啡豆罐耳包的外包装上面呢，会看到一个迷惑众生的名词，叫做庄园。 例如说很有名的翡翠庄园，或者是打上庄园级咖啡这样的字眼，那么到底庄园是什么样的概念呢？其实哦，庄园就是农庄、农场的意思，和台湾生产水果的这些果园其实同样的概念哦。那为什么当初庄园会被当做精品咖啡的代名词呢？原因就在于相对于精品咖啡，商业咖啡的采购呢是以比较大的批量，所以它可能会标注来源的地区。 但不会特别标注是来自于哪一个农庄，因此精品咖啡的采购商呢，通常会挑选该地区生产品质较好的农庄，并直接以这个农庄的名称作为咖啡豆的命名，这就是所谓的庄园咖啡。由此可知，在过去精品咖啡刚萌芽的那个时代呢，庄园咖啡确实代表了一定程度的品质，也代表了生豆商的选品能力和品味，但。 精品咖啡蓬勃这么多年，延伸出了各式各样的生豆商，也挖掘了大量的庄园。因此呢，现在庄园这样的概念呢，就不像过去那么有指标性，也并不代表这个豆子的品质呢真的那么优秀了。毕竟庄园只是一个单位，和咖啡豆的等级呢没有正相关。 因此呢，我们不要过分的迷信庄园，还是要依据你喝到的口感和风味为判断标准，才能真正挑选到好的咖啡豆哦。以上就是学长对庄园的理解。影片结束。那喜欢这支影影片的朋友们呢，欢迎按赞、分享，并按下小铃铛，随时获得最新的咖啡资讯。任何对咖啡有疑问的朋友呢，也欢迎在下方留言，学长有机会就会为您解答哦。那我们今天影片就到此结束，那我们下次见，拜拜。